beijos, abraços, me sinto um rei. Sou só um bebê, eu sei. Todos me mostram o dedo em pé. Já vi que é um, não é aniversário, nem sei falar, mas sei. balões, parabéns pra mim. Um ano atrás eu vim. Beijos, abraços, me sinto um rei. Sou só. que é um, não é aniversário, nem sei falar, mas sei que vou gostar. É hoje o grande dia, todos cantam.